Ah, das, es waren sehr wenige, die nicht mit den Partisanen waren. Sehr wenige. In der Stadt schon, das ist, das ist ja bekannte äh, Stadtpläne, beziehungsweise Kärnten war ja Nazireich und, äh, und auch die Bevölkerung draußen war aber anderer Meinung. Und äh, wenn, es waren etliche, also wenige dabei, die haben uns nicht äh, bei der Polizei angemeldet, seien still gewesen und auch keine Verbindung mit uns gehalten. Aber das waren vielleicht nur 10 Prozent.